Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, decía... Bueno, dice, pues todavía sigue vivo, Cuelo, que las cosas empiezan a encajar con absoluta perfección cuando estamos concentrados en lo que queremos. Ayer hablaba de concentración también y que de los distractores, ¿no? Esos distractores que, nos mandan todas esas señales y todas esas noticias eh, que son para vestir un poquito eh, la realidad de lo que hay detrás hemos visto eh, cómo pues, Christine Lagarta ha dicho, venga, ahora el Banco Central Europeo, vamos a ver si lanzamos nuestra propia euro digital, ¿no? Eso lo dijo China en el 2017. Estamos en el año 2023 casi, cinco años y medio después y China todavía no está del todo, está ya, está ahí, eso es una realidad, pero todavía no está finiquitada. Y la Unión Europea acaba de decir que, bueno, pues que lo van a lanzar. Evidentemente, la velocidad a la que se puede adoptar eh, la, la, propia mm, tecnología es más rápida, es más sencillo, hay mucho más conocimiento sobre blockchain. No tiene nada que ver una cosa con la otra aunque la tecnología vaya a ser la misma, Bitcoin, me refiero a Bitcoin con, estas eh, monedas eh, mierda, eh, más de lo mismo. Complicado está, pero quiero que veáis algo que es de lo que nos intentan despegar, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están machacando, sobre todo, sobre todo por los nuevos, porque yo sé que los que lleváis ya un tiempo en este mercado, sabéis de qué va la fiesta, sabéis cómo funciona, sabéis hasta dónde eh, van a intentar eh, machacar el patio, porque lo habéis vivido, pero la gente que lleváis un año, dos años, pues bueno, pues mm, tres, estáis todavía un poco verdecillos en algunas cosas. Lo sé por los comentarios, lo sé por los comentarios, lo sé por cosas que pedís, lo sé por cosas que decís. Eh, entonces, aunque, oye, no, quiere decir que seas menos o sepas... No, no, aquí nadie nace sabiendo ni mucho menos. Aquí cada uno eh, vamos aprendiendo por el camino. Algunos aprendemos todos los días y otros aprenden muy de vez en cuando. Eso ya depende un poco de lo que cada uno quiera cultivarse. Pero vais a ver y vamos a ver si os encajan estas cosas y no solamente las cosas, sino eh, la gente que está metida dentro de esas cosas, porque voy a enseñar algo que vais a flipar había un, un, gran sabio, voy a dejarlo así, no voy a decir nombres, que decía, estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. ¿Por qué os digo esto? Yo creo que alguno ya lo sabe, Ayer pues, en Telegram había alguna discusión así un poquito, un tanto política, que si la izquierda, que si la derecha, que si los rojos, que si los que ganaron la, la guerra civil, que si los que la perdieron, que si unos, que si otros. Todos esos esos políticos son los que hacen o intentan que nos peleemos entre nosotros por cosas que muchas veces son estupideces, estupideces, y ocupemos nuestro tiempo en eso. Si tú ocupas tu tiempo en pelearte con el de al lado, no estás ocupando tu tiempo en pensar qué narices es lo que están haciendo, como lo que están haciendo ahora, <laughs> eh, que es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ya saldrán las cosas, tampoco quiero yo <laughs> ser una mala premonición. Entonces, si estamos en este mundo para convivir en armonía, que es lo lógico, es lo que hace en plena naturaleza, cuando el hombre no está por medio, es lo que pasa, y los que sabemos esto no luchamos entre nosotros, vamos a dejarnos de banalidades, vamos a preocuparnos de lo que es importante, vamos a ocuparnos de lo que nos une, y a partir de ahí creemos algo, vamos a crear algo. Digo, ¿eh? Se me ocurre llamarme loco, llamarme, no sé, estúpido, llamarme... Me da igual lo que me, me llaméis. Yo ese es un poco más mi objetivo. En fin, Vamos a ver cosas con las que vais a flipar <laughs> y comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vaya a por tomar por culo. Bueno, entonces sí se podría decir que nos íbamos a tomar por culo. Noticias del el cripto invierno anterior, ¿vale? He hecho una pequeña recopilación, mm, tampoco quiero ser tal, ¿vale? Y quiero que veáis el posterior, ¿vale? Quiero que veáis un poquito cómo se cuajó todo. Ya estamos hablando de noticias de noviembre, es decir, de la caída de noviembre. No os quiero ni contar el año anterior que se llevaba, ¿vale? Esto es para que veáis un poquito. Bitcoin cae por debajo de los 3.800 dólares. ¿Por qué este desplome? Bueno, hablan de un montón de gilipolleces, de un montón de tonterías que nada tenían que ver. Es decir, yo a lo largo, bueno, vamos a, vamos a ir viendo algunos titulares, sobre todo titulares, porque lo que nos interesa el desplome de Bitcoin, las criptomonedas, principales causas. Bueno, pues vas a verte eh, las principales causas y, bueno, hablan de la culpa es de China y de Corea del Sur, eh, porque gracias por, por eso, pues eh, al prohibir intercambio de criptomonedas y regularlas en Corea, pues eso hacía que las criptomonedas cayesen. Bueno, las prohibiciones de China ya sabemos que en aquel entonces afectaban, pero que la regulación en, Corea no afectaba para nada, al revés. Eh, bueno, más allá de la burbuja de Bitcoin, un poquito explicar un poquito qué era Bitcoin y, y por qué cayó, y bueno, pues la... <laughs> Em, que no nos distraigamos con la burbuja de Bitcoin, que estemos atentos a lo que es la tecnología blockchain. Todo esto es de 2018, ¿vale? Bitcoin cae más de un 80% eh, desde el, bueno, el, máximo del año anterior. Eh, el, más, el mercado más chungo de ositos, y aquí estaban los osos diciendo, ay, madre mía, cómo mira, ay, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, mm, ahí estamos, ahí estamos, eh, el ostión de 2018, Em, también tenemos por aquí 2018, el año del declive de Bitcoin. Eh, como, y como estaba anunciado en el país, este titular ya lo hemos visto hace poco también, ¿no? Eh, y como estaba anunciado, la burbuja el Bitcoin pinchó, pierde en 2018 un 80%. Esto es de el 31 de diciembre del 18, eh, como 60 días antes de pegar un pepinazo otra vez empezar a subir. O sea, los, expertos, ¿no? Ah, seguimos, Bitcoin, el boom ah, del, boom al pinchazo de la burbuja, su valor cae un, 83% en solo un año. Ah, martes 18 de diciembre, tres cuartas de lo mismo. seguimos. Importante, la gente que ha invertido en Bitcoin en el último año, que se lo haga mirar. Esto lo hemos visto ya, y más de este subnormal, porque este es un subnormal, Gonzalo Bernardos, que os sonará, ¿vale? Que está en todas las putas televisiones, este tío. Eh, es increíble. Analista y consultor económico, financiero e inmobiliario. Este lo que es es un jeta, es un jeta, eh, un traidor a, todos los eh, autónomos, un sinvergüenza que se pasea por las televisiones, ¿vale? Y que se lo hagan mirar. Él se lo tenía que hacer mirar, porque ya no digo haber comprado en la parte baja ni en la parte alta, haber comprado en la parte media, ¿vale? En torno a 10.000, eh, podía haber sacado un 600 y pico por ciento <laughs> en un, tiempecito post después, ¿no? Este subnormal. Entonces, eh, cuidado porque ese es el nivel de la gente que ahora mismo también nos está alimentando las noticias, ¿vale? Luego ya viene que Bitcoin supera la crisis del 2018 y vuelve a cotizaciones récord. La criptomoneda acumula una subida anual del 146% y del 42% en un mes. ¡Anda! ¿Qué cosas tiene, eh? ¿Qué cosas tiene Bitcoin? Y esto es 24 de noviembre del 20, es decir, un año después de las noticias anteriores. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Yo creo que ya lo sabéis, sobre todo los antiguos, pero los antiguos no me preocupáis porque sois conocedores de todo, sois muy, cabroncetes y ahora los que la pagan, los que pagan todo esto son los nuevos. Ya lo, ya ya lo llevo diciendo tiempo, ¿no? Yo, meses, bueno, incluso años que al final vosotros pues, vais cogiendo una, antigüedad, y los nuevos que vengan en el siguiente mercado alcista van a ser los que pringuen arriba del todo, van a ser los que... Y esto es así. Y vosotros que ya tenéis una antigüedad, ya sabéis de qué va esto. ¿vale? Podréis captar perfectamente, estoy seguro, los máximos del siguiente ciclo y bueno, pues hay otros que se quedarán ahí enganchados, eh, aprenderán, y al siguiente ciclo así, y así, así, así, así. Esto es así. Y esto es así siempre. Es decir, el mercado, el mercado continuo, el mercado, porque hablamos de criptomonedas, pero es que el mercado, eh, estamos ahora mismo aquí en S&P 500, eh, tiene más de un siglo, más de dos. ¿Vale? Aquí está, y aquí sigue. ¿Se ha ido a algún lado? No. Y siempre pasa igual. Siempre hay unos que se quedan anchos arriba, otros que esperan abajo y otros que siguen, y así continuamente. Y esto es, y esto es el ciclo. Y, es, ¿Y por qué no se hunde nunca? Pues mira, os voy a decir algo una cosa muy normal. Dice, joder, si al final todos sabemos cómo funciona el mercado. Bueno, ya, pero yo también os puedo poner, eh, yo qué sé, mi calculadora, con la que sigo utilizando, mi caso de año catapun chimpún, ¿vale? Y cada uno tendrá una opinión diferente y la verá de un modo distinto. Dirá, joder, qué obsoleto. Y otros dirán, joder, es que es súper guay. Otros no saben usarla, ni por el rate del euro con las pesetas. Habrá de todo. Entonces, en el mercado pasa exactamente igual. Si tú pones una manzana aquí delante y cada uno lo va a ver de una forma distinta, cada uno con sus ojos va a incidir la luz de forma distinta y va a ver el brillo de la manzana en un punto diferente. Y esto es algo que es lógico y normal. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, siempre, siempre, <laughs> y esperemos que siga siendo así, aunque muchos se empeñen en que no, va a haber gente que cumpla 18 años y entre al mercado. Siempre va a haber gente que cumpla 18 años y necesite sacarse el carnet de conducir. Siempre va a haber gente que cumpla 18 años y quiera independizarse de sus padres y comprarse una casa. Y esto, de estas cosas, tras tres cosas tan tontas que os acabo de decir, tanto los mercados como los bancos, como los grandes poderes, son conscientes de ello. Lo que no somos conscientes somos nosotros. Entonces, de verdad, quedarme <laughs> mucho con esto, porque es algo que que es, lo que mueve el mundo. Al final es lo que mueve el mundo. Bien. Dicho esto, pues eso, esos distractores hacen que tengamos eh, mucho pánico en el mercado y que, bueno, pues eh, tengamos esa aversión al riesgo tan grande, que es normal. Nuestro instinto de supervivencia eh, y el miedo, normalmente, yo os lo puedo decir, o sea, yo los titulares más miedosos cuando pasa algo chungo en el mercado, o sea, en estas caídas, mm, los vídeos lo veis, lo ve mucha más gente que ahora cuando está el mercado aburrido. O sea, si ahora hay mil visualizaciones, en estas partes hay 2.000, mil. Incluso algunas eh, anteriores, caídas anteriores más. O sea, eso, a ver, para mí, que en un momento aburrido me vean mil personas, para mí es un mundo. O sea, yo encantado y, alucinando, ¿vale? Ya sé que es una mierda para, para interés, pero son mis mil personas, son las mil personas que eh, siguen lo que, lo que digo y para mí es un, es o sea, yo, yo alucino. Entonces, oye... Mm, ¿vale? Tener, ser muy conscientes de lo que nos están metiendo en la cabeza, que mientras toda esa mierda del 2018 estaba pasando, eh, teníais a BBVA comprando acciones de Coinbase, eh, teníais a BBVA también <laughs> eh, entrando por detrás en Ripple y demás, y a Santander, etcétera, etcétera. O sea, estaban haciendo los caminos por detrás, por, por, por otro lado, mi hermano, ¿vale? estaban engañando. Muchas noticias inclusive compradas. Podéis comprar noticias si queréis, seguro. Vamos, yo te digo que vais a, a, a cualquiera de estos medios de comunicación de criptomonedas y le decís que pongan algo y lo ponen. Pagas y punto. Entonces, no os dejéis engañar, seguir concentrados en el objetivo que tengáis, digan lo que digan, nosotros a lo nuestro. Bien, pues vamos a seguir con lo nuestro que es Bitcoin y de momento tenemos un día pues un poquito de reposo, ¿vale? Después de la subidita de un 2.30 que tuvimos ayer, hoy tenemos una pequeña caída de un 0.58, que no es mucho, simplemente un punto de espera. ¿Qué pasa? Que claro, que es viernes. ¡Ay! Y lo que hubiera mola es que se hubiera confirmado la ruptura de esta zona en la que llevamos ya un tiempo me falta volumen, me falta un poco de chicha, vamos a ver el fin de semana, pues ya sabemos, eh, yo vuelvo a lo de siempre, es simplemente esperar, puede intentar desestabilizarnos hasta la línea de tendencia y luego volver a rebotar para abrir el, domingo por la noche o subir y volver a caer para abrir el domingo por la noche, la zona donde cerremos es donde vamos a estar en algún momento del domingo. Es que es lo que está pasando, eh, no hay gap que valga y, y si lo hubiese prefiero que sea a la baja, porque yo creo que cuando <laughs> vayamos a una zona un poquito más arribita, volveremos a caer. Yo sigo pensando lo mismo, creo que este mercado es largo, todavía queda y hasta la primavera, pues bueno, pues seguiremos de momento en mercado bajista. Tampoco tenemos ni una sola señal, nada, que nos haga pensar que la estructura bajista eh, se haya terminado, ni mucho menos, ni mucho menos, con lo cual estamos en mercado bajista, tendremos que pensar en el siguiente objetivo bajista, pues ahora mismo está en la zona de los 13.000 y pico, inclusive en la zona de los 12.900, donde tengo esta línea verde, que no está aquí porque sí, sino que, bueno, que viene de eh, bastante más atrás. Bien, simplemente actuar con mucha precaución, porque, bueno, el mercado es traidor, eh, las noticias son traicioneras, pero ¿qué pasa que la semana que viene, el 13 y el 14, tenemos, por un lado, IPC de Estados Unidos, que por cierto hay datos económicos que se están dando bastante majetes. Si el IPC es positivo, pues nos dará alas a mm, tener un día positivo. Pero vamos a ver qué pasa con la reunión del FOM y qué habla el presidente de la FED, que tendrá que hablar el 14, 8.30, creo que es el horario que, hablará. Eh, a ver qué nos cuenta. A ver si de verdad ese punto en el cual... Em, en vez de subir 0,75, suben 0,50 los tipos de interés, está ahí, que yo creo que puede ser. Ah, y bueno, y sobre todo, algo que a la gente se les olvida, y es toda esa morralla que tienen que seguir soltando, todos esos bonos que tiene que soltar la Fed, que, bueno, si lo van soltando despacito, podremos absorberlo, en cierto modo, en cierto modo. Pero como les dé por hacer una suelta importante, o decir que van a hacer una suelta importante en, el día 14, ojo, cuidado, agárrense los machos, porque lo que pasó en 2018, que es lo que os quería comentar, de las noticias que hemos visto a alguien, en ni una sola noticia, en ni una, en ni una, así está del mundo de distraído, o ha estado, se hablaba de la liquidez que estaba soltando la FED en ese momento. En ni una noticia se hablaba de que el SP500, en aquel momento, ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta taca, ¿vale? Se fue al carajo, también. Ostras, es que, es que esto, ¿vale? Provocó también lo otro, y lo otro, bueno, al final fue todo, todo de la mano, ¿vale? Provocado por lo mismo. Si no hay aquí, no hay en ¿vale? Y si este mercado va a seguir cayendo, cripto va a seguir cayendo. Vamos a ver si hay buenas noticias y rompemos aquí al alza. <laughs> ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer. Pero fijaros que aquí tenemos, si esto fuese un hombro invertido, esto fuese una cabeza y después aquí hiciese un hombro, Ah, ah, ah. <laughs> ya, las, pajas mentales que nos hacemos, ¿eh? En fin, eh, vamos a dejarnos de tonterías porque se me está yendo mucho la pinza. Lo más importante ahora es en los próximos días, eh, sobre todo la semana que viene, intentar consolidar por encima de la línea roja, porque no lo hemos conseguido. Hemos venido, sí que tenemos mínimos ascendentes, tenemos máximos ascendentes, necesitamos buscar este máximo ascendente. Si no lo logramos, tendremos una falla en el canal y lo perderemos. ¿Vale? Sí que es bueno que en cuatro horas veis que el RSI lo perdimos, lo hemos recuperado y de momento si se apoya en esta línea, aunque venga a esta línea de máximos y toque, y caiga después, bueno, eso no me preocuparía. ¿Por qué? Porque vamos a estar por encima del 50% RSI. Por eso no me preocuparía. Y de momento lo está manteniendo, así que bien. Eh, Ethereum, pues ha hecho algo muy parecido. Un día un poquito, pues eso, rojito, rojito. No es capaz de estar en diario por encima de la zona del 50%, con lo cual no está en zona de creación. Está en zona, fijaros que a pesar de mantenernos laterales en el RSI, aquí el precio, los máximos siguen cayendo poquito a poquito, ¿vale? Despacito. Eh, el total market, pues igual, ha caído un poquito y la dominancia de Bitcoin ha subido un poquito, pero claro, como ha abierto con un gap negativo, pues bueno, pues se está manteniendo más o menos donde cerró ayer. Bueno, perdón, donde abrió ayer. Hoy posiblemente cierre, fijaros que es curioso, ¿no? Fija, hoy, hoy posiblemente cierre donde, en la zona donde abrió ayer. A pesar de eso, estamos por debajo, ¿vale? Eh, el ver estas velas es importante. A lo largo del día he subido, pero con referencia al día anterior estoy por debajo. Y aún así es una vela verde. <laughs> ¿Por qué? Porque abierto con un gap a la baja. El dólar index, bueno, pues está intentando resistir. Fijaros que está intentando quedarse a la derecha de nuestra línea de medias. Y si el valor se queda a la derecha de la línea de medias, pues posiblemente en cualquier momento empiece a volver a remontar. Para mí la zona de 103, 105, 103 más o menos es una zona, es toda una zona, no es un punto exacto. Yo dibujé esta línea en su día y ahí la he mantenido, por eso no la toco, porque me va <laughs> bastante bien con las líneas antiguas. Eh, creo que debería de, funcionar y vamos a ver eh, en base a cómo vaya la semana que viene con estas reuniones que tenemos y esos datos de inflación, pues así va a reaccionar también el, dólar. En cuanto a altcoins, bueno, tenemos aquí el, Bit2Me, Vamos a ver qué está en positivo One Earth. Consultábamos ayer sobre One Earth y ya te decía, compañero del Arao, que efectivamente One Earth ha venido a la media de 100 y luego pues creo que, a, la, de 200 pues, va a volver a por ella, vamos, como Dios. Entonces, bueno, está bastante bien. La zona de 0.43 creo que es el objetivo. Y bueno, pues vamos a, 0.043 y a ver que, siga así. Eh, bueno, FED 27%. Vamos a verlo porque no lo he visto. encima ha estado bastante más por encima ¿Veis? Esto es lo que creo que va a hacer eh, One Earth. Lo bajaste este punto de pivote. Vamos a ver cómo cierra el eh, FED. Eh, CTSI también está por aquí con un 9 y pico por ciento. Taca, taca. Bien, igual, ha ido a tocar la media de 200, pero bueno, ha ido muy rápido. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Bueno, Badger, que estaba intentando después de, de la caída. Mainframe, Aquí, bien, otra vez al alza. A, como poco, a ver si cierra en la zona de 0,07479, que estaría bastante bien. Y a partir de ahí a seguir hacia, hacia arriba. Eh, tenemos FA, tenemos los Titan Arena, EOS, con un 4.32, hombre. EOS, <laughs> e bueno, una pena, es una pena, ¿vale? Esto creo que es una, una red que debería estar bastante mejor valorada. Eh, a ver, le, llegará su momento. Si ahora corregimos, fijaros, desde, cuando... cuándo, desde este toque a este toque, no lo he vuelto a tocar. Pero, bueno, vamos a irnos a puntos que nos digan cosas, ¿vale? Que creo que es lo que ahora mismo nos puede interesar en las altcoins, ¿vale? Más o menos desde este punto, toque, toque, toque y toque, pues lo que buscamos es la ruptura de esta línea de tendencia en EOS. En el momento que en diario ya tenemos cruces positivos, pero necesitamos el siguiente. El siguiente está a punto de producirse en un par de días. Vale, pues posiblemente vayamos a ir a visitar, por un lado, la media de 200 un 11,44 y por otro lado, eh, aproximadamente un 20% en el 1,25, la línea de tendencia que acabamos de dibujar. Eh, son medidas aproximadas y yo es lo que creo. También tenemos Polis, Menos, Melos GRT, los huevitos también están por aquí. Walton Chain, que parece que tiene por ahí alguna alerta por ahí con su, ese dólar que tiene ahí, eh, que ha perdido, ha perdido eh, el valor uno a uno con el dólar. Mm, yo, ¿qué queréis que os diga? Eh, Walton Chain sigue siendo Walton Chain, aunque tenga por ahí un dólar que se haya metido en ese, en ese mogollón y cuando rompa esta línea de tendencia, <laughs> iremos, iremos, a vernos, iremos a vernos en otro sitio. Ya sabéis que a Walton Chain, por aquello de que el, fundador es ruso, se le metió mucha caña en su momento, también se va por ellos, eh, bueno, pues es un poquito como es todo este mundo de distractores, cuidado con esas cosas. Eh, Phantom, por otra parte, 1.68, ya poca leche, también por aquí Compound, DOM, bueno, pues ahí está, Avalanche, creo que también será otra de las cosas buenas a tener muy en cuenta. Eh, Phantom está ah, en, zona de soporte, rompiendo la línea de tendencia que en su momento eh, dibujamos. Y bueno, pues ahí sigue con su pelea. Creo que irá por la media de 200 y posiblemente a este punto pivote en los 0.28, o 0.29. y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué tal si hace una banderita, cómo se comporta y si es capaz de ir al alza. Eh, como todo el mercado. Esto va a depender mucho, y como todo, como siempre, de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tiene una dominancia muy alta y a mi modo de ver, ya sé que yo soy los que piensan que Bitcoin tiene que bajar su dominancia para que el resto puedan respirar en estos mercados. Poco más que añadir, solamente que penséis, que tengáis claros vuestros objetivos, que si tenéis mm, claro que, estáis en este mercado eh, y vais a aguantarlo, no os preocupéis, sobre todo que liberéis vuestra mente de todas esas presiones que nos meten. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.